Не верю я своим глазам О, эти руки, эти плечи В любви хочу признаться вам И я боюсь грядущей встречи О, сколько нежности таите вы К ногам я вашим припадаю Долги, а законы таковы Я вас люблю, хоть и не знаю Безумство чувств моей груди Все изнутри испепеляет Что Боже ждет нас впереди Огонь все жарче полыхает И замираю я больной душой лишь только мимо промелькнете. А я неистово борюсь с собой, услышав вас, как вы поете. Ошибка горькая моя В том, что случайно вас увидел И чувства в сердце спрятав я себя горел и ненавидел, Но боль не смог я причинить тому, Кто с вами ложе разделяет. Я даю все горе своему, А мое сердце замирает. вас люблю. Спасибо.